Carissimi amici, il Signore vi dia la pace. A quattro anni dalla proclamazione da parte della Chiesa del dogma dell'Immacolata Concezione, il 25 marzo 1858, la signora della grotta di Marsabiel, a Lourdes, svela finalmente a un'umile ragazza, Bernadette Subiru, il suo nome. Io sono l'Immacolata Concezione. La devozione all'Immacolata si sviluppò ulteriormente tra i frati del Sacro Convento nel secolo scorso attraverso l'opera di un grande santo, San Massimiliano Maria Kolbe, il martire di Auschwitz. Mentre consolidava la sua formazione come chierico a Roma, si era reso conto dei difficili tempi che viveva la Chiesa e la società e allora, insieme ad altri sette confratelli, nell'anno 1917 fondò la Milizia Immacolata. Questa associazione che aveva come scopo il fatto di rinnovare ogni cosa in Cristo attraverso l'Immacolata. Il 6 settembre 1933 San Massimiliano Maria Colbe fu ospite al Sacro Convento. Il maestro dei novizi di allora, padre Bonaventura Morariu, gli chiese di benedire la statua dell'Immacolata collocata qui, nel giardino dei novizi che si trova nella parte nord della basilica. Sulla pietra commemorativa possiamo leggere «Mi hanno messa qui per essere protettrice. Il maestro dei novizi mi ha voluta qui, mi ha curata. Padre Massimiliano Colbe mi ha benedetta. L'anno del Signore 1933, il giorno 6 settembre. Guardando a questo grande santo, San Massimiliano Maria Colbe, il maestro della carità, vogliamo unirci a tutti i militi e pregare insieme la Madonna Immacolata per la nostra Chiesa, la nostra società e in modo particolare per tutti voi che ci seguite in questi giorni e vivete con noi la preparazione alla solennità dell'Immacolata. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che che ti sono raccomandati. La Madonna vi protegga e il Signore vi benedica. A domani.